volete imparare questa canzone? Questa è la storia di un piccolo ovetto, perché tutti quanti nella vita possiamo essere dei piccoli ovetti. oggi che cervelli, facciamoci più belli Diventiamo dei geni nelle nostre professioni Se sistema combattiamo e facciamo il doppio gioco Mamma ha detto di rientrare prima di cadere nel buco Ma te che te ne frega, ormai ero il guscio Non sei più nell'uovo, hai fatto la fettata La tua generazione ormai è rovinata Guarda che padella, sgassa l'incertezza Sfaggia un bel sorriso, caro bambinone Mangia il cioccolato che fa bene al cuore voglio diventare chiodo. Dentro questo uovo, voglio diventare uovo. Primo impatto con il mondo, sono albune nel profondo. Guarda gli animali, sono tutti uguali, si uccidono tra loro. Perché se fanno lo stesso che gli esseri umani non vanno in paradiso. Ove un'ingiustizia, a casa l'edilizia, l'economia e il lavoro. Chi non può comprare penso qui gatta ci cova nel mondo dell'uomo non ci voglio stare Prendi la colla, voglio riparare la crepa del guscio Così poi io sguscio e scappo e torno ad essere un uomo Poi ero entrato che ormai mi sentivo Il gusto, mi vista, il il patto e l'udito Io sono un uomo, voglio restare piace galleggiare nel brodo primordiale Mi mettono a bollire, aspettano se sono assodo È lì che ho paura a farmi divorare Voglio tornare nuovo Io sono un parolone